This would be a good one. Okay, I just gotta remember the timing. Remember the timing. Okay. Uh, let's see. Uh, timing, timing, timing. Timing. Okay. Yeah. Aoi, kaze ga ima, mugi no toa wo tatari. 私だけをただ見つめて微笑んでるあなた、yeah. そっ まだ死なないいたいかな瞳だけどいつか気づくでしょうその背中には遥か見 さすための羽羽があることあること残酷な天使の手で び立つほっとほっと走る熱いパッとつって ずっと眠ってる私の愛のゆりかごあなただけが夢の使者に呼ばれ さかが来る一つ首筋を月明かりが映してる世界中の時を止めて時を止めて 閉じ閉じ込めたいけど、yeah. もしも二人会えたことに今があるなら私はそう自由を知る ためのバイブル残酷な天使の手で悲しみがそして始まる抱きしめて命のか形 その夢に目覚めて時だ誰よりの光を放つ少年 月見ながら歴史をつをすくる女神なんてなれままに私は生きる な天地の手勢窓辺からやがて飛び立つ飛び立つほとばしる熱いパトツで思い出を裏裏切るなら <laughs> That's the best part of the song. <laughs>